Oye, Fidelia, mira, yo tengo una clase de chisme de otro mundo. No me digas, nena, cuéntame. Cuéntame, eh, cuéntame. Eh, eh, bueno, anoche yo estaba mirando por la ventana ah. y yo vi la vecina con otro hombre. ¿En serio, nena? Dime más, dime más. Oye, hmm. ¿oíste de Osman? ¿Qué pasó con Osman? Mira, tiene un piercing aquí en las cejas. Se parece como un rockero. A mí no me gusta eso. They look Christmas trees with all those ornaments on their face. Wow. No le importa wow. Wow. Wow. Wow, wow. Wow. Did you hear? que Jonito bought himself a Mercedes Benz con el <gasps> dinero del settlement. Después del divorcio. Sí. Ay, nena, no. Ese tipo tan malo, pero está bueno sabía que este meumen por aquí por allá que está caminando, ¡ay! Está con la hija de Pepita. No. Y que Armandito, he quit his job va a bartender. No. Y sabe que más, Ismelda, deleting her Facebook. ¡Ay! Sí, Yo estaba mirando, yo, oh. yo escribió Ismelda Rivera. no hay se cree, él se cree ¿Ese cree. Se fue ya. Did you hear que una vieja poison pues Blancanieve con una manzana? <gasps> Ay, no me digas. Y después se murió. Ay. No, no, no, pero then she came back from that dead como San Lázaro. Ay. ¡Wow! Margarita dice que se va para la misa cada domingo. She don't go. She don't go. ¿Dónde está? ¿Dónde está Margarita? Pero como habla mucho, habla mucho de la Biblia. Ah. Pero yo estoy mala, yo estoy mala, tú sabes. Ay, mija, estoy nadando en chisme. Carlos, es vegan. No come carne. ¡Ay! No come carne. Mario Move, tu tía Cucas House en Homestead. A la casa de la Kimbamba. Sí, más lejos que el carajo. Wow. Está por allá y yo dice, wow, bácala, bácala, bácala, bácala. Así. Así. Pa, pa. Ay, no. Mi ex suegra es una bruja. Pues claro. De color de Wicked Witch of Westchester. Se salió el birth certificate de Drake. Es dominicano, nena. La hija de Flor tiene piojos. ¿Tú sabes quién es chismosa? ¿Quién? Dime. La vecina de la esquina. Siempre mirando por la ventana a lo que está pasando aquí porque no tiene nada que hacer. Qué cabrona más estúpida. We can see you. We are just very honest. it's just an observation. Nosotros no somos chismosas. Sí. No. Oíste de Raslaney. Ok. Gracias por venir, Pirelia. Sí. Ay, nena, claro que no, yo nunca diga nada. yo, nunca diga nada. Bueno, chao. Ay, una mosca, ven, entre perro. Vete. Ven. Nena, déjame contarle algo que yo oí en la casa de Maruchi.